प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुरुवार को सत्तावन मंत्रियों द्वारा शपथ ली गई थी इनमें से 36 पुराने मंत्री हैं जिन्हें मोदी जी ने दोबारा मौका दिया है जी हाँ 36 मंत्री ऐसे हैं जिनका काम मोदी जी को बहुत पसंद आया और उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है 21 नए चेहरे ऐसे हैं जो मोदी जी की पसंद बने हैं और उन्हें मंत्री बनाया गया है मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की अगर बात करें तो कुल छिहत्तर मंत्री थे उनमें से 36 मंत्रियों को मोदी जी ने डबल से मौका दिया है और जिन्हें मौका नहीं मिला है ऐसे नाम बेहद चर्चित हैं और इन नामों में हैं Sushma Swaraj Suresh Prabhu J P Nadda Maneka Gandhi Uma Bharti Satyapal Singh Mahesh Sharma Rajyavardhan Singh राठौर जयंत सिन्हा आदि इस बार जिन 36 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली उनके बारे में यह बताया जा रहा है कि उनमें से चार ने तो खराब स्वास्थ्य के कारण चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था और पाँच को चुनाव हारने के कारण करीब पंद्रह को इसलिए मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया गया था और साथ को पार्टियों पार्टी में नई जिम्मेदारी देने के हिसाब से अभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है और चार के बारे में यह बताया जा रहा है कि उन्हें आगे जगह मिल सकती है उचित पद नहीं मिलने से अनुप्रिया पटेल ने मना कर दिया है वे कैबिनेट मंत्री का पद चाहती थी जबकि उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है कुल मिलाकर सुषमा स्वराज के बारे में बताया जाता है कि वे खराब स्वास्थ्य के कारण सक्रिय नहीं हैं और राज्यवर्धन सिंह राठौर के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें राजस्थान में नई जिम्मेदारी दी जाएगी इसी तरह से मेनका गांधी को लोकसभा की अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है जे पी नड्डा के लिए कहा जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी के संभावित अध्यक्ष हो सकते हैं और राधा मोहन सिंह किसानों पर विवादों के चलते उनका पत्ता काटा गया है अनुप्रिया पटेल ऐसी महिला हैं जो अपना दल की हैं और